Здравствуйте. Спасибо кредитному Нижегородскому кредитному союзу за сотрудничество, особенно офис Панина и особенно Екатерине. <laughs> Нашу свою благодарность. Поощряйте. Спасибо.